Всем привет! Меня зовут Кузнецов Никита и это канал «Настольный теннис для всех». А, нашел в своем архиве а, хорошие кадры а, по исполнению подачи с нижним вращением. Уже на моем канале существует такое видео, но есть хорошие повторы с замедлением и хотел бы в очередной раз их выложить. Может быть для кого-то они станут полезным, кто-то что-то подчерпнет новое новое для себя и будет активно это использовать при игре на счет или просто там при тренировках. Итак, давайте посмотрим, друзья, и подписываемся на мой канал, ставим лайки и пишем комментарии.